Aurtengoan ere, Euskal Herriko bideak zeharkatuko dituen bizikleta itzulia pres dugu. Luso eta Gernika batuko ditugu orain presoak lemapean. Bizikleta itzulian parte hartzeko, informazio guztia sare.eus web horrialdean duzu. Zer egin behar duzun, erraza da, bertara sartu, klik egin eta bertako galderei erantzun. Hainbat aukera dituzu, itzulia osorik egin, ilusotik kernikara. Gustokoen duzun edo bekien datorkizun etapa aukeratu, bakarra edo bi etapa. dira. Uztaiaren emeretzean lugusotik zarautzera. Uztaiaren hogeian zarautzik lekeitiora, eta uztaiaren hogeita batean lekeitiotik gernikara. Itzulia egin alizateko, gomendioak ere saeren web horrian topatuko dituzu errepideko edo mendiko bizikletarekin etorri. Kaskoa, lotarako zakua, toaia eta dutxarako txakletak ez aztu. Motxilak furgonetan eramango ditugu lasai. Garrantzitsuena kirolapur bat egin eta ondo pasatzeko gogoa. Oraindik ez duzu izena eman? Ez galdu denbora gehiago sartu sare.eus web horrira eta egin zira aukera.